Bonjour à toutes et à toutes, nous nous retrouvons pour la présentation d'une Seat Leon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Euh, extérieur, moi je la trouve belle. Euh, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Et maintenant, hein. on va passer à l'intérieur, à l'avant. On va passer à l'avant. Voilà, mon caméraman. Et il est aussi très confortable, mais il n'y a pas beaucoup d'options. Alors, on passe à l'arrière. L'arrière, il est très confortable. Dès maintenant, on passe à l'arrière. Ça, ça trop 2. Un portable alors. Oui, ouais, Il n'y en a pas le GPS intégré. Il n'y en a pas où hein. Tout droit Bonjour, au revoir à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et merci à Damien de sa participation à ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.